ओए बेस्टी चल हम लोग साथ मिलकर एक गाना गाते हैं एक लाइन मैं गाऊंगा एक लाइन तू गाना ठीक है ओके तू मेरा दिल तू मेरी जान ओ I love you daddy love you too मेरी औलाद